אז שלום לכם, כרגע זה מאוד חדש. היום אני הורדתי כאן כמה מודים. יש לי כאן מודים על הדרך. טוב, בואו נראה אותם בקריאיטיב, בואו נראה מה זה מוסיף כדי שאני אדע. ואחרי זה, אני רוצה לראות איך מכינים והכל. טוב, יאללה. נבוא פה לקריטי ונראה אם זה מוסיף משהו חדש. יש פה חמישה מודים. עשירון, בואו ניקח דברים מהמוד וננסה לשרוד לפחות. אז יאללה. זה עושה פה מלא בלוקים. לא, יודע מה ניקח? יש לנו פה, בואו נראה מה זה. כמה גם זה מוריד? תשע? כמה פה חייב רגע? מלא כמה דלים. מה זה? הבלוק לא הזה עושה? נזרוק פה סתם אייטם. לא. נזרוק פה אייטם מעל? לא. אני צריך לזרוק את זה פה אייטם? לא. אני צריך לזרוק בלוק? עוד? לא, לא. בוא נראה מה זה עושה. בוא נעשה לזרוק פה בלוק. סתם לזרוק את בלוק. לא עובד. צריך לזרוק את זה. Oj, samlade block. לא, לא יודע מה זה. טוב, לקחתי ארמור. ניקח, ניקח דברים מפה. איזה פה לגרזן? לא. יפה, איזה פה דברים. בואו נראה גם להוסיף אור חדש. המשחק. אני מוסיף לנו פה את לאים. הנה אוזניות ניקח לי. אבל מה זה הדברים האלה? מה, זורקים פה אייטם? אה! זה כאילו חנות. אני זורק פה. <laughs> לא, זה פיגלין. אמור לעלות את זה למעלה, לא? אה, להעיף אותי. בואו נכסה פה את זה בגראס. אוקיי. בואו נכסה את זה בגראס. אוקיי, חייסינו. אפשר לשים פה דברים. תראו איזה זה הולך להיות. יצרתי. <laughs> בואו נשים את זה עוד רגע. בואו נשים אוזניות? אני שחקן מיינקראפט עם אוזניות, אוף, מה זה ככה? וואי! כולי בבלגן. אני... אה, הנה, הצלחתי. טוב, נשים פה את ה armor. מה זה כל הדברים האלה? מה זה? איזה מקרה בלוק? אם את זה איך אה, הנה. זה, זה טוב, הנה. אה, הנה, אם זה מכינים. אוקיי. זה משעמם לכם לראות אותי שורד, זה יהיה את זה פעם משעמם. אז אני במקרה הייתי מראה לכם. תוסיפו את זה. זה משעמם לראות אותם, אתם שורדים. בשבילי זה משעמם, לא יודע אם זה משעמם. וואו. אה, זה סבב. בוא נחזור את זה רגע בסורווייבל, נראה את הבלוקים, נראה איך זה נראה. יש לנו פה בינתיים פיגלין, אל תתייחסו אליו. בוא נהרוג אותו, אחד. אתה רוצה בזה, אני אקבל את היהלום. זה כמו diamond רק. אבל... זה... מה, מחמם את זה בתנור? בוא נחמם את זה רגע. ולחמם את זה, אה, מצאתי iron. מה, כמה... איפה הסלון הרגיל? אה, הנה. הנה, בואו ניקח שמונה. תראו מה זה. עושה. אחרי שבע, הנה, עכשיו שמונה. אם אתם רוצים לראות הישרדות עם מודים, תרשמו לי בתגובות. נציג פה טיפה, אני רוצה לבדוק מה זה החומר הזה, אם זה הכי ממנו ארמור. אין שמונה, בואו נלך את אוקיי, יאללה. וואי, וואי, יש לי פה עצים. אחד, לא, אני אכין ארבע. עכשיו. בוא נחמם לי, בוא נחמם פה את הדברים. פרנס. בוא נחמם את זה, בעצם אני מחמם את זה. לא את היום אני רוצה את היום הזה. אה, זה מביא את זה, אוקיי. רחמנו פה את זה מרמת זה מביא. יפה, בואו ננסה לכם איזה ארמור. אפשר. בואו נבדוק מה אפשר להכין מזה. האמת היא, אני לא יודע מה אפשר. אז אה, סתם, הבלוק לא הזה סתם לקיצוץ. אפשר גם איזה בלוק? לא ניסיתי להכין איזה בלוק רגע. לא, אי אפשר להכין איזה בלוק. עושה הבלוק הזה קיצוץ, עושה... עושה הדבר הזה לכיסות, עושה, אני לא יודע מה עושים עם זה. עושה לי בדיוק עוד אחד. מכנתי לך את זה בתנור. טין טין. רגע, איך עושים את זה עם פיפל? אוקיי. אין זמן ללמד אתכם דברים. הנה. בוא נחצוב את זה. עכשיו, אוקיי. anche eh. un po' vedete onimle Ah, sempre preso hanno free ok ok Io mi sembra che po' blocco. Adesso gli ho tolto di mala. Ah, ok, sono finita a fuoco. אחרי זה נלך עם מכונה מגניבה יותר. זה נראה לי כאילו דלק, לא יודע. כמה לא וכמה. אוקיי. צריך איזה בלוק. אם אתם יודעים למה הדברים האלה מסמסים, מסתמסים, תרסמו לי בתגובות, כי אני בכלל לא יודע מה זה מסמס. אתם יודעים למה הדברים פה מסמסים? אותו דבר, אז בוא נעבור לקריאיטיב. לראות. מה זה הדלים האלה? סרטים? אה, זה כאילו סרטים כסופים. אני לא הבנתי למה יש את זה, גם. לא כל הדברים פה, כל המועדים האלה, אני לא יודע מה זה עושה בכלל. Dan gaat er nu al toe bij te zijn. Moet ik hem bij zo heen? Ik moet bij elkaar tantzik. Lacht aan het skiën, we zitten Is dit ook lastig, maar en lo loacht aan het zitten. Zijn ze Nee. כזה. וואו, זה נראה יפה לעיצוב הדבר הזה. הדבר הזה יפה. כנראה לא כזה לעיצוב. מיי. רגע, לא בדקתי אם אפשר להכין מזה כלים. סי. אי אפשר... מה? אה! זה כאילו הכלים. צריך להכין את הארמור. הנה. זה גם נראה לי בשר פנקווין. כן. הנה, אפשר לכם איזה כלים. אוקיי. אבל למה אי אפשר להכין מזה ארמור? לא אוקיי. יודע. אז מה שאני עושה פה, אני רוצה להגיד לכם, הערוץ הזה הולך לעבור שינוי. אז אוקיי, כי אני לומד, יש לי בית ספר. רציתי להוציא כתרים, אז אומייגוד, אומייגד, אוברגסט. רק אני, מה? בגלל הפשיטה, אבל לא בגלל הצהריים. אם אתם רוצים לראות את סרטים, המועדים האלה תחתמו לי בתגובות, כי פשוט המועדים האלה מטורפים. פשיטה, אתה לא תתקיף אותי. אתה לא! למה לא תקיף אותי? אני אמרתי לך לא להתקיף אותי, נכון? מה אני אמרתי לך? אבל לא למה זה לא עובד. אין לי איזה כדורים! אופסי. כדורים. זה נראה לי כדורים. זה הדבר הזה? בוא נבדוק אם זה עובד בצורה רגל. אומייגאד. הפציתה על הכפר. זה הרס אותי בבית, אז קרה. אה לא, הרס כן. קליפר, אתה רוצה למות? מה זה פוגע בהם? creeper, אתה רוצה למות? Oh, I just put this Lee. Oh, yeah. Que I Agassa, that they were. Wow, what's the way today? Wait, no! Oh my god, my dad apaga de manera que cobre. Okay, then I'm going to my nether. Out. Kendi bloklasına yamuk koyarken Oh yeah. Oh yeah. Ah, non li ho fatti. Ah, ma li ho fatti. Ok, ah. Ma finché vado farti quello che vuoi dare. Come on Come on now, di acqua. Видите, это позелага. Добре. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, מה, לא דמיינתי הבלוקים הרגע נהרסו לבד. איך בית? נו. למה זה לא נהרס? Mm. אבל איפה הגדולים של הרופא? מה זה? או... בוא נהיה נבנה מסורי ונבדוק את הבוס הזה. אה! למה למה לא רציתי את זה? למה? היה. אימא, איזה בוס חזוק. מה זה, אני לא מוריד לו כלום. אה, אגב, זה מוריד לי מלא. לא מה בכלל התקפתי אותו, לא בכלל זימנתי אותו, הוא סופר חזק. הוא לא מלך חיים יופי. Andiamo cos'è guarda che un cadavere cargo della pelle rien encore vers soleil rien encore vers oui oui je peux tocar oh my god oh iron golem t'adore iron golem le croiseur encore Yo, Fadok. מאוד חזק, מה זה החוזקה הזאתי? ההמשך יבוא.